भी हम लोग उपस्थित हैं हजारीबाग से toll plaza National Highway Authority of India N S thirty three में ये जगह नाम प्रचलित है भगवान सब जाम लगा दिया है फ्री में पार होने के लिए लेकिन यहाँ तो पैसा लगेगा भैया सब फ्री फ्री का चाहता है पार होने के लिए देखिए दादागिरी गॉड oh प्लाजा अभी हम पार हो गए हैं बेहतरीन हाँ। नजारा है प्लस सिटी से थोड़ा बाहर बंद कर हाँ